بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم azizlar alloh azza va jallaning mo'min musulmon bandasi bo'lganligimiz uchun allohga shukronalar aytamiz alloh azza va jallaga iymon keltirganligimiz uchun alloh azza va jalla bizni mo'min qilib yaratganligi uchun allohga shukronalar aytamiz muhammad sollallohu alayhi vasallamga ummat qilib yaratganligi uchun allohga shukronalar aytamiz chunki olloh bizni sevganligi uchun ham bizni mo'min musulmon qilib beradi alloh haq azza va jalla siz bilan bizni shu qadar sevadiki azizlar biz buni tasavvur ham qilolmaymiz sevganligi uchun ham bandalarini gunohlarini kechirib gunohlarimizni satr qilib boradi lekin banda ekanmiz ba'zan ojizlik qilamiz ba'zan shayton alayhi la'nani yo'liga yurib qo'yamiz gunohlar qilib qo'yamiz alloh gunohlarimizni kechirsin shuning uchun ham biz alloh azza va jallaga ko'proq istig'for aytishimiz kerak astag'firulloh allohim meni mag'firatingga olgin meni gunohlarimni kechirgin men bir ojiz bandangman bilib bilmasdan qilayotgan gunohlarimni o'zing af etgin deb allohga istig'for aytib borishimiz kerak mana shu istig'forimiz bizni gunohlarimizni yuvib turadi payg'ambarimiz alayhi va vassalam o'zlari ham bir kunda bir necha marotabalab istig'for aytishliklarini aytadilar aslida rasulimiz alayhissalotu vassalam har qanday gunoh qilishlikdan pokdirlar jannatdagi maqomlari ham aniq bo'lsa lekin rasulimiz alayhissalotu vassalamdek zot bir kunda yuz marta istig'for aytsalar unda biz nega aytmaylik boshingizga g'am keldimi aziz birodar istig'for ayting qarzingiz ko'payib kechalari uxlay olmayapsizmi unda istig'for ayting birovlarda haqqingiz bor ola olmay diqqat bo'lib yuribsiz istig'for ayting aziz opa singlim go'zal qizim farzand ko'rmayapsizmi ko'zingiz namlanyaptimi nega farzand ko'rmayapman deb diqqat bo'lyapsizmi istig'for ayting hamma mana shu g'am va tashvishlarni kaliti bu istig'for muso alayhissalom davrlarida odamlar har qancha duolar qilsa ham yomg'ir yog'madi oxiri odamlar kelib ey muso alayhissalom biz bilan birga chiqib duo qilishing shoyat olloh bizga yomg'ir bersa duo qilib bering dedilar muso alayhissalom butun xalqi bilan qavmi bilan bir sahroga chiqib allohga duo qilib yomg'ir so'radilar lekin olloh bir tomchi ham yomg'ir yog'dirmadi hayron bo'lgan muso alayhissalom ey robbim nega duoyimizni qabul qilmayapsan dedi shunda alloh azza va jalla ey muso alayhissalom seni mana bu turgan ummatingni ichida manga qirq yildan beri gunoh ma'siyat qilib turgan odam bor modomiki mana shu gunohkor banda ichingizda turar ekan sizlarni duoyingizni qabul qilmayman dedi qarang azizlar bitta gunohkor sabablik mana shuncha odamni duosi qabul bo'lmas ekan o'zini duosi qanday qabul bo'lsin agar biz atrofimizga qaraydigan bo'lsak ehtimol atrofimizdagi odamlarni duolarini qabul bo'lmasligiga biz sababchidirmiz deb o'zimizga baho berishimiz kerak gunohkor o'ziga emas atrofiga ham ta'sir qilyapti duo qilyapti duosi o'tmayapti alloh azza va jalla aytdi muso alayhissalomga qavmingni ichida qirq yildan beri manga gunoh qilib yurgan odam sabab duolaringiz qabul bo'lmaydi shunda muso alayhissalom qavmiga o'girilib aytdiki ey qavmim dedilar sizni ichingizda qirq yildan beri allohga gunoh ish qilib yurgan bir kimsa bor ekan mana shu sabab olloh bizni duoyimizni qabul qilmayapti iltimos chiqib keting dedi kim chiqadi azizlar bunaqa holatda agar kimdir chiqadigan bo'lsa xalq unga nafrat ko'zi bilan qaraydi o'shalar ichida haqiqatda ham qirq yildan beri o'sha gunohni qilib yurgan odam turgan ekan u odam o'ylanib qoldi hozir man chiqsam odamlar nafratiga qolaman qo'li bilan ko'rsatadi shu sabab bizni duoyimiz qabul bo'lmayotgan ekan deydilar agar chiqmasam duo qabul bo'lmaydi yomg'ir yog'maydi nima qilaman dedida alloh azza va jallaga bo'ynini egib hech kimga bildirmasdan qalbi bilan ko'ziga yosh olib ey robbim mehribon ollohim qirq yildan beri gunoh qilib kelmoqdaman lekin robbim qirq yildan beri mana shu gunohlarimni hech kimga bildirmasdan mani to'sib kelding bugun mani tavbamni qabul qil man senga istig'for aytaman gunohlarimni kechirgin yo rabbiy meni sharmanda qilmagin va bizlarni duoyimizni qabul qilgin dedi shu zahoti osmonda bulut ko'rildi va butun xalqni ustida yomg'ir yog'a boshladi muso alayhissalom hayron bo'lib ey robbim bu qanday hol hozirgina gunohkor bor yomg'ir yog'maydi duosini qabul qilmayman degan edingku dedi alloh azza va jalla ey muso alayhissalom u bandam istig'for aytdi tavba qildi man uni tavbasini qabul qildim dedi shunda muso alayhissalom ey robbim u banda kim ekan man uni bir ko'ray dedi alloh azza va jalla ey muso qirq yil menga gunoh ishlarni qilib yurganda sir saqlagan bandamni endi man uni tavbasini qabul qilganda senga oshkor qilaymi dedi robbimizni mehribonchiligi azizlar istig'for aytsak duo qabul bo'larkan shuning uchun ko'proq ko'proq istig'for aytishimiz kerak qanaqa g'amimiz bo'lsa ham chunki hasan al basir rahmatullohi alayhini oldilariga odamlar turli tashvishlar bilan keldi kimdir bola ko'rmayapman deb keldi kimdir qurg'oqchilik kimdir bundoq hammalariga bir xil javob bergan ekanlar istig'for ayting deb ha azizlar istig'for rizqimizning kalitidir istig'forlarning eng ulug'i eng sayyidi sayyidul istig'for payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam tomonidan bizga o'rgatilgan agar kim buni kunduzi aytsa kechqurun olamdan o'tsa kechqurun aytib kunduzi olamdan o'tsa u albatta jannatga kiradi rasulimiz alayhissalotu vassalam bu istig'forni bizga o'rgatganlar u quyidagi istig'fordir saidil istig'forni sizlarga ham eslatib qo'ymoqchimanki ko'proq aytaylik allohimma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ya'ni ma'nosi shundayki ey ollohim sen meni parvardigorimsan sendan boshqa iloh yo'q meni yaratding xalq qilding va men seni qulingman bandangman men senga bergan va'damda va senga bergan ahdimda qodir bo'lganimcha turibman qilgan narsalarimni yomonidan seni noming bilan panoh tilayman menga ato qilgan ne'matlaringga iqror bo'ldim va yana gunohlarimga ham iqror bo'ldim meni gunohlarimni kechir chunki sendan boshqasi gunohlarni kechira olmaydi mana bu azizlar sayyidul istig'for mana shu duoni ko'proq aytish kerak agar farzand umidida farzand ko'rmoqchi bo'lib yurgan oilalar farzand ko'rmayotgan bo'lsalar er va xotin kelin kuyovlar tahoratli bo'lib yig'lab ko'zlariga yosh olib mana shu istig'forni ko'p ko'p aytsinlar inshaalloh olloh ularga farzand ato qiladi va bu farzandlarining quvonchi bilan xonadoni fayzi barakotga to'ladi qarzdorlar bemorlar hojatmandlar hammasi istig'for aytishi kerak alloh sizu bizlarni istig'forimizni qabul aylasin